ses neydi? Dur gidip bakalım bakalım. Ne oluyor ne bitiyor ya? Gidip bakalım ne oluyor nasıl satayım. Bu ses nereden geliyor? Kusa gene ona geldi. Ejder mi geldi? Ses şu taraftan geldi yani hırsızın evinin oralardan. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Koş koş koş koş koş koş. Ne olmuş lan buraya? At, hırsız. Ay çılgın. Şş, şş. Orada mısın lan? Şş, alo. Ses gelmiyor lan. Bu hastaneye götürüyorum şimdi. Ya Allah. Aldım sırtıma. Ah. tamam olur. Çık çık çık çık çık. Allah. Tamam geldim geldim. Az kaldı. Haydi hastaneye vardı varacağım haydi. Doktor bey, hastanın durumu nedir ya? Hastayı kaybettik maalesef. Hasta öldü. Nasıl öldü la? Ölmez la bu. Öldü. Şş, ölmez. Yapma. Şş. Ölmedi de şaka yapıyorum. Bunun şakası olmaz. Azizliğim için kendini feda ettim be. Aslan parçası. Ben senin gibi bir daha bir adamı nereden bulacağım ya lan? Senin senin gibi delikanlı. bir adam nasıl bulacağım lan ben? Affet beni be koruyamadım seni anne. Affet. Affet beni çılgın. İkiniz de affedin la işte. İkinizi birden böyle görmek bana bir koydu bir koydu anlatamam size. فادتنا ان والله راح söylesin. Tarık içeride mi? İçeride abi. Tamam diye. Tarık nerede la? Yukarıda. He tamam. Hoş geldin la. Ne yaptın? İndirdin mi şimdi? Hoş bildik, hoş bildik. İndirdim tabii ki. Eyvallah adamsın. Hı. Şimdi hedefim. Şimdi hedef. Vallahi bir düşüneyim. Şu fakir var ya fakir. He. Onu düşünüyorum. Ha. O da olabilir. Fakirden sonra bu Hırkız'ı düşünüyorum. Hırkız. Hırkız'dan sonra amci. He tamam. O zaman seni görelim. Sıradaki hamleni yapmaya hazırlan. Şimdi değil ol. Ne zaman peki? Zamanı gelince. Şimdi biraz ortalık sakinleşsin. Korkup kaçtığımızı düşünsünler hiç beklemedikleri bir anda sahaya çıkacağız. <laughs> ne zaman saldırıya geçiyoruz sırsız? Şimdi değil. Niye lan? kardeşimiz öldürmüşler. Şimdi sırası değil. Cenazeden sonra. Ama cenazeden sonra öldüm. Tamam. O zaman cenazeden sonra. Gideceğiz indireceğiz. Okey mi? Okey. Cenazeden bir gün sonra. Tamam o zaman. Ben şarjörleri hazırlıyorum o zaman. Hazırla. Montumu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Ha ha!